Hai să tunez Maxim și facem în acest episod. Cum vedeți, ne jucăm Minecraft. Asta ne jucăm data asta cu Huzunii, pentru că ăștia pe mine m-au săturat. Ei cu Huzunii și cu alte moduri și eu nici unul și mă omoară. Așa că data asta am intrat și eu cu Huzunii, să vedem cum o să mă omoare ăștia. Data asta, da. Azi de drumul. L-a pus direct Laura. Da, sper că mă aud. Sper. Să vezi cum e rupe astea. Ce culoare sunt, bă? E arge grei. Încă ți-l pus tale. <laughs> hard поряд. Это вперед. O să pară că eu nu-l observ. <laughs> ce s-a speriat, ce s-a speriat, bă. Poate presimte că eu sunt cu ora. Green Dragon. Bă, de fapt e Pink Dragon. Ce prost e. Hai să aici. Aici prostule. Ce prost e! Bă, ce e. Și acum se duce plul la el la bază și sparge patul. Bă, ce fericit sunt că sunt ăștia nobi. Ei. Aha, la el. Alo, hai du-te mai repede. Hai de blue. Uuu! La ce urât Vine la mine. Haide să rămor, că nu știe să facă nimic bine. Haide să rămor. Să rămor. Ha ha ha ha ha ha ha. Joc Laura, bă! Eu sunt Mr. Proper cine nu știe. Eu sunt cel mai harnic dintre oameni. Are deja eliminat. Cine nu știe ce să facă cu viața lui de rahat. Dacă nu merge microfonul, în al este aici am un cântec, dar dacă nu merge microfon, dar poate merge. Dar poate acum nu merge. Haide după blue, uh, pe white, că viața lui de raha a, a, și nimeni nu știe e, cum să le omoare. E, e, e, e. după e, e, e. Nada. Bling, bling, bling. Bling boy, bling, bling boy. Uma fatia comédia. Xi. На бы. Перещит. Оснешком смеш Heroes. Маша. Ап! Ну, кред. Bă, frate mei, a luat bani pe 29 de zile. Adică 29 de zile cam n-a să postez. Minecraft, a să postez alte jocuri. Și pe 22, 23 de ore, 58 de minute și 45 de secunde. Ok. Așa că să ne vedem peste 29 de zile. Și în toate aceste zile a să postez alte jocuri.